Então, vamos começar. O Castro, zagueiro. Lucas Rodrigues, lateral direito. Maicon Lucas, volante. E o Vitor Oliveira formando um pacote de quatro fotos, mas está em um partido que é Levi e o substituto para é Chiquinho. 5. Felipe Cabeleiro foi pro Náutico. A custo zero, mas Santa tá permanece com tipo, 30% dos direitos econômicos. Marcos, Julinho, Adriano Michael Jackson foram dispensados e tiveram seus contratos rescindidos. Mas também tem nos que foram emprestados. São eles, Marcel, Igor e também Ambos até o final do ano para o Botafogo, não, Flamengo de São Paulo. Agora partindo para as Cara, para os do Chique. E nomes. Bicho. São soldado. Este jogador de 31 anos. GG, que tem passagem por Porto de Fogo e outros times, mas como Havaí. Esse está sendo, tá tendo negociações, mas eu entregar o salário. E Jair que está nas Emirados Árabes, mas o Santos espera a posição do clube se vai renovar sim ou não com o um atleta. O Jailson já jogou no Santos dois, dois Roberto Fernandes. Diz e para fechar o vídeo, o Santa Cruz está negociando com um atacante Levi do ABC. Segundo o NE45, a chegada dele é prevista para o último ano de só previsto para hoje, só que o ele pode ser anunciado mas como vocês vão esse vídeo e ele não foi anunciado, eu estou encodando ele como negociação. Vejo vocês no próximo vídeo.